Е, всім привіт! Знову з вами саме перший чесний YouTube канал. І сьогодні я хотів би порівняти те, що Яценюк обіцяв, е, і те, що ми отримали. Що таке угода з Європейським Союзом для кожного з вас? Це заробітня плата і пенсія, яка в 5 разів вища, ніж сьогодні в Україні. 1218 гривен. Это почти 43 доллара. Минималка сравняла Украину с беднейшими азиатскими и африканскими странами. Так в Бангладеш, Гане и Замбии она выше на 4 доллара. В Гамбии и Чаде на 9. Це сучасна медицина, що по кишені кожному, і можливість прожити на 15 років довше, ніж зараз. Українська медицина в жахливому стані. За сухими статистичними цифрами стоять долі мільйонів дітей та дорослих. Медична палата, яка нагадує барак, вже не новина, а радше норма. Подібних лікарень в Україні тисячі, навіть столиця в тренді, в холодних обшарпаних кабінетах із приладами, які родом з минулого століття доводиться працювати лікарям. І така загальнодержавна картина медицини не лікує, а лякає. Це чесний і справедливий суд який керується верховенством права і закону, а не хабаря і телефонного права. Інший важливий рейтинг індекс прийняття корупції. Навіть через рік після майдану Україна залишається найкорумпованішою країною Європи. Під час обшуку кабінету Чорношенка працівники СБУ і генпрокуратури знайшли 6 тисяч доларів, 25 тисяч гривень, талони на 14,5 тонн пального, ключі від кількох дорогих машин заздалегідь підписані рішення, які ще не розглядав суд. Це нові технології, Напоминаю, мы живем в 2015 году э, и стремимся в Европу. Вот, значит, смотрите, каска боевая, made in СССР. Она хоть и страшненькая, но она крепкая. А вот это современная украинская каска, которая э, от малейшего удара не будем. Да, сразу лопается. И все. Уже третье. Падал два раза кирпич на голову, две каски ушло просто сразу ломается. Ну, кирпич это еще супер испытание. Она падает с полуметровой она высоты падает, и сразу трескается. Она падает вот с такой высоты. Я не хочу просто убить каску. Еще одну. <laughs> Да, вот это моя, боевая, моя летняя боевая одежда, так сказать, для. Потому что жарко. Жарко. Нет, это вырежем. Ладно. Так. Берцы пожарного, который э, с другого корола поставил их сушить. Чудесное состояние. І, в принципі, значні інвестиції, великий ринок. Сейчас вам скажу, у инвесторов, кто инвестировал что-то в Украину, есть просьба только об одном виде услуг окажите помощь, дайте консультації, як отсюда уйти з мінімальними потерями. Після Євромайдану в кілька разів збільшилась кількість міжнародних брендів, які залишили Україну. Через те, що одні компанії вийшли з ринку, а інші зменшили кількість своїх магазинів. В середньому по Україні в торгових центрах десята частина площі залишається вакантною або ж порожньою. Дешеві кредити. по того ми сюди прийшли, тому що економіка провалилася, понятно куди. України. Роботи нема, безробіття. Доходи скоротилися в рази. А заставляли брати такі кредити в доларах і тепер заставляють платити по такому курсу. От ми того сюди і прийшли. І нові робочі місця. Два мільйони цифра понеділка. Стільки українців не мають роботи. Такі дані Державної служби статистики. Це право кожного українця вільно подорожувати Європою без віз і кордонів. Обіцяли відкрити кордони, а натомість щільніше зачиняють двері. Європейські консульства усе частіше відмовляють українцям у візах. Навіть такі раніше безпроблемні для візитів країни, як Польща, Чехія, Литва, цього року ускладнили шлях через їхні кордони. Угода це план, як зробити Європу в Україні.